Halo guys, untuk video follower Roberto Ihau dari channel Dia pemaluk sirana bema ke kompanya hanya konteks tidak naik tarik. ya konteks tidak naik. hau telurita perendu itu apa pamanera win satu kriya nih folder iha nih PC rasik lihusi CMD dene hau tu konta itu angkono apa experience ne bemak durante nih hau suruh uh, ya momentu 2020 larang hau uh, tes bagai dah iha sames aconselho que haka to pasu interview bebe mau iha interview hau lo bele passa tamba hau lakong ho uh, teste dan be mak fasil fasil de tebes bebe hau lo aconselho halo uh, dan dana saya nesa experience ida bahau hau i saya mos mata dalang ida ba malu sira tunune hau fresh ba imi karik saya dah prende prende buat nebe mak fasil mebe uh, dia buat ni futuru Eh, tambah momentum reba hau poko bagane hau espera kata hau pasa tambah Iya buat barak maka batang mebe to iya sirah ruka hau kriya folder iya pc lihusi ah, cmd hau la konsege kriya tambane maluk sirah itah barak tempo ma itah mutuk ah, bahare saida maka hau se ofrese itu buat sirah ah, permero ba maluk sirah nebemak fufung i sidau komprende kona ba cmd Eh, ita hahu husi ne mai klik eh, start hili all program ne ita hili all program y después ita hili accessories hili ya yane iha common prompt ya yane iha chmd yane ita ya yane are bamaluk sere ita ya yane ah i ah, ita bele hakat liusne iha mos dalan seluk kita tidak nilai yang mau dalam silo kanesan kita haneha butang uh, eh, start air kanesan ne ide pois kita ketik cmd kanesan dau ke gor dau ke ketik cmd ne kita ketik cmd oke ini pois klik ok o enter oke okay, maluk sirah kanesan itu tuh hari kita kata nama iha pasu idane kita hari tambah ini ya seiha data c nih हैं data c data c user OTD oke next saya data data C itu mudah छः data pada data D deh maitare ya, hau loke folder deh hau loke tidak nilai oke okay, ya ne kita ada data deh ne data c hau loke ya ne permeru itu mudah dia tidak ne data deh atau ne itu create ne folder ya data deh oke okay, mere ne data deh oke depois permeru ini mai klik ihe hei dane parte dan emi klik hmm, uh, d dois pontu enter oke okay. nenya kita rene sangkolo isare hare yane mudah na badata de folder ni memang kita tukria ya, sing mudah badata de ne maluk sere ita utona oke okay. depois mau kita tahu baiha uh, ah, create folder termeru ita uh, ah, ketik CD y después espacio kita ketik uh, D y después ketik dois sponto, y después kita ketik barra na bema kia leten ah ia internet na leten eh y después kita enter oke okay, yane sayona cd di cd ma yane ia data de kita tu kriya folder ita akhirnya kene, ah uh, mk mk dir katak make ke directory mk ini katak make make uh, kalau dir ini katak make a directory berarti kita singkat det uh, ah, mk dir pues kita hanehang espasu kita ketik misalnya tahu foldernya naran uh, Ro Roberto. Oke. Okay. Ini tahu foldernya naran Roberto. Ide pois kita enter. Ah. Kita enter, folder foldernya ya nih enak. Ini folder Roberto. Ini iya otomatis foldernya sayana Roberto. Oke. Okay. mamuk folder memang kita kerja, itu fun kerja magnet Roberto. Ide pois atau hau hati tembak kolega sih ah hmm, kalau itu halo itu nih narang uh, eh, espace rumah misalnya tahu uh, eh, Roberto folder tahu Roberto folder entang ihane ba uh, nia selesai ket ketak uh, tahu uh, ejemplo ihane ita kriya folder ida honarang Roberto folder ketik mkdir nah, mkdir y después espacio kita ketik uh, ah. Roberto folder kita ketik Roberto folder Roberto folder oke okay. enter ini musuh dia musuh hane iha ne Roberto folder ne musuh folder dua keras amanero inside tu halon ya, saya saida det idane fasil mebe agora idane wohing hau ketikene Roberto folder entong nia ne folder dua keras ya naran Roberto ia ya, mos folder folder ne naran ket ketak mas objektifnya nih, hawa tuh halo folder honaran ruber tuh folder mebe tambah hau sidau uza uh, nye kodi gune be makiha antong musu folder rua tambah nih kolega sira mai tamu tuh kare filofale kare kita kare kato halo ruber tuh folder nih, hamu tuh ke folder ida det uh, ya ne kita ketik eh, mk dir Kadir espasi ide pois tanda kutip ruane ida tanda kutip ida ruane ne iha enter ni soring kelas tanda kutip ruah ide pois kita ketik nah bertu folder oke okay, ne robot folder oke okay. nah, eh, ide pois kita tinggi uh, eh, takaho tanda kutip nih firmware itu tanda kutip equals new mesti kita takraw tanda kutipnya ini puisi kita enter enter oke ini nih musuh, kamu tuh roberto folder oke Ini sama lu serana sing itu darana ya, iya, ini nya saya folder ida iya, ini roberto folder nih dia kemaluk sirah toba ini ada tutorial yang bermuka fresh bagi mi ho espera che tagli si video edane ka tutorial edane ah, si loki mini hanu ya tunni me prende liutang ikus liu hau suka malu maluk serane be makare ki ha pergunta iha suggestion rumah atau sugere bahau hau karek bele fo komentar ya kolom komentar ne okos nemos kita luhan like share comment nemos subscribe ane hang mos butang notifikasi yang esoring itu nih lalika falta o en hira how upload tan video tu your toba to adios